będą jej pomagać w działaniu projektu, który Dominik. zaplanowaliśmy Доминик. na Доминик, przysz... ну помоги, мне же тяжело. На, на, забирай тут свою бесполезную вещь. Czemu bezużyteczną? А потому что, потому что я попыталась на ней сыграть, как на пианино, а она не хочет играть, вообще никак не звучит, никак, как пластмассовая коробка. No, no prosto tak nie gra. Trzeba ją podłączyć do komputera. Patrz. Ну подожди, ну укулеле же играла, балалайка же играла, а это не играла, почему? A bo to są wszystko naturalne, prawdziwe instrumenty. A to jest elektronika, rozumiesz? XXI wiek, przecież ci mówiłem. А, No. Włączyliśmy program komputerowy ага. И teraz I... patrz. Ой. Слушай, так это же как настоящая пианино звучит. Как правdziwe пианино. Да, no. Ну. настоящее. Так даже педал можно натиснуть, patrz. И сон долгие dźwięki. Слушай. Я бы даже сказала, как рояль звучит. No, można tak. Очень красиво. Ну надо же, а? Вот настоящий инструмент может заменить, да? Ну, так. Пианино. Хе. Ale nie tylko pianino. On może też zamienić inne instrumenty. Zobacz. Как это так? Na przykład patrz. Teraz mamy pianino, tak? Albo fortepian. А? Хи-хи. Tak. A teraz zobacz, przełączymy. O, i jaki instrument mamy? Какой? Ой! Гармошку, что ли? Akordeon, no. Patrz. Ой, классно! Хи-хи. Tak, a teraz przełączymy. O, spróbuj. Ой, это что такое? To jest marimba. Хи-хи. Tak. A teraz przełączymy. I co za instrument? Ой, не играет. Что это за инструмент? Не знаю, дудочка какая-то. Как это дудочка? Это тромка przecież. Ага. Тромка. A а teraz Ух ты! Э, здорово, слушай, вообще. Такий складний инструмент. От. Ага. Видишь или инструментов разных? да вижу, вижу. Поняла уже, ну поняла, что вот это вот берешь, вот здесь вот это подключаешь, так. что 21 век, и вообще теперь все может заменить одна вот эта вот маленькая штука. Угу. Ага. Только вот знаешь, чего не поняла? Угу. Как музыку-то писать? Я вот пробовала написать музыку, но она как-то берется и не пишется. No normalnie bierzesz zeszyt, Что kartkę берешь? papieru, e, albo bierzesz komputer, w programie komputerowym po prostu bierzesz i piszesz ją. А, а как пишешь-то? Как- чем писать-то? A, Какими? tobie o słowo chodzi, skąd się to wzięło, Ну, tak? конечно. To wszystko bardzo prosto. Zobacz, na początku były takie nuty. Nazywały się neumy, Неумы. no po rosyjsku newmy. Как? Niewmienna not- notacja, no, pewnie źle mówię, tak? Невменная нотация. No nieważne, generalnie słuchaj, w Слушай, średniowieku... вот потом посмотрим вот сами, и будет и как на русском. Tak, no po А polsku пока to что są да. neumy. Да, давай так. E, neumy to są takie nuty, które wykorzystywano w średniowieczu. No one tam po, e, powoli, powolutku się rozwijały. A wiesz skąd wzięły swoją nazwę? Откуда? Ze słowa łacińskiego, słowa pneuma, czyli oddech. bo przecież śpiewano, tak zapisywano najpierw jakby głosy, śpiewy. Albo od y, greckiego słowa neuma, czyli znak. Ага. Czyli jakby złożenie tych dwóch słów, no to tak wychodzi. Oddycha, oddychający znak, no czyli zapis, znak yy, śpiewu. Понятно. Widzisz jakie ładne? I one są napisane ręcznie, ręcznie A, no napisane. No też, te atramentem, tak, te pałeczki. Tak, i tu widzisz, się pojawia już taka notacja, pięciolinia. O, tutaj widzisz, jakie są jeszcze nuty. Tak, ładne, ozdobione. O, O. А это уже так на алфавит похоже. А то старо, старорусский язык, видишь? Ага. Сладко, юз, каш. Да немцы, ты, ты читай, ты путешествуешь. Я не Свашинань. Я не понимаю эти буковки. Ну, я też nie. A tutaj widzisz, jakie ładne jeszcze cała księga, cały, cała księga, w której można było już gotowe gotowe Слушай, ну вообще ничего не понятно. nuty przeczytać. Jak nic. No patrz, tu masz nutki, one troszeczkę się różnią od współczesnych, które zaraz zobaczymy. Ale generalnie jest pięciolinia, jest wysokość, wysokość tonów i wszystko jakby dla, dla muzyki ważne. А, то есть когда ты пишешь музыку, чем выше нарисована нотка, значит, тем выше будет звучать мелодия? No powiedzmy, że tak. А, вот. A tu оно patrz, в чём дело. współczesne nuty napisane ręcznie, od ręki też, atramentem. Widzisz? Mm. Dlatego cały czas ci mówię, że one są napisane. Wow. Tak. A teraz tu masz, patrz, to, jest, y, to są nuty dla orkiestry. Nazywa się to partytura. Tu z lewej strony, ja ci przeczytam, bo nie widać, jest flet pierwszy, drugi, obój pierwszy, drugi, klarnet pierwszy, drugi, fagot, trąbka, Oj, rogów, zobacz ile jest. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, puzony, dwa skrzypce, pierwsze, drugie, o, wiolonczela, bębny, wszystko. Widzisz, ile tego jest? I na każdy instrument trzeba napisać oddzielną partię nut. Och ty. I takie jeszcze nuty są. Zdoro. A słuchaj, a współcześnie wykorzystuje się yy, nuty. No to też są takie nuty. Nazywają się MIDI. Ух ты! Вот, а, можно это Какие они разноцветные. Так, от раз выйдем ближе. А, Паш, видишь, так и нотки. Ну, такие какие-то квадратики и прямоугольнички. А они что, ноты такие бывают прямоугольные, что ли? No, ну, tutaj форма есть только так wymyślona для для ułatwienia и zrozumienia. Zobacz, jeśli nacisnę, idzie nasza melodia, tak? Tak. I teraz zobacz. E, te nuty z lewej strony widzisz jest klawiatura, tak? Myśmy wcześniej Ci pokazywałem. Tutaj po wysokości one pokazują określoną wysokość dźwięku. Znaczy to jest nuta e, G, e, to jest nuta E, a to jest nuta C. Po rosyjsku do, no albo w solmizacji do. Tak. do. Dodatkowo widzisz tutaj w zależności od tego, jaką ma- mamy długość, taka będzie długość dźwięku. A jeszcze tutaj jest głośność. Tak, widzisz, jest zmieniana głośność. Tutaj nawet procenty widać. A w moim programie po prostu jest tak, że dla ułatwienia, żeby było łatwiej i przyjaźniej patrzeć, żeby było łatwiej i przyjaźniej patrzeć, po prostu nutki MIDI mają różne kolory. Mm. Понятно. Ага, то есть я тоже могу вот так вот просто взять и написать музыку? No nie zupełnie. To nie jest zbytnio łatwa rzecz i prosta. Ага. Bo słuchaj, y, trzeba umieć obsługiwać komputer. Ty umiesz. О, Я... No więc trzeba się nauczyć obsługiwać komputer. Później trzeba się nauczyć jeszcze obsługi programu muzycznego. One są Aha. dosyć trudne, wiesz, też Aha. tego się uczysz latami. Ага. Ja sam już ile się tym zajmuję, a jestem na takim, no, nie za wysoko profesjonalnym poziomie jeszcze. O, i teraz tak, i teraz musisz jeszcze, oczywiście musisz znać gr- gramatykę, całą tam harmonię, harmonię muzyczną, gramaty, gramatykę muzyczną, Слушай, да nuty подожди musisz ты znać, своими umiesz obsługiwać грамматиками. instrumenty, Послушай, rozumieć to я знаю, я знаю, как нужно писать музыку. Jak? Самое главное – это меньше болтать, а главное – делать. Понял?